असलम दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्यू आर कोड बनाना अपने सोशल मीडिया लिंक्स के लिए तो आज हम आपको बताएंगे कि आप, आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सअप यूट्यूब वगैरह के लिए आप अपना क्यू आर कोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो चलें चलते हैं हम गूगल क्रोम की तरफ जी दोस्तों ये हमारा बन गया है यूट्यूब का कोड तो चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमारा ये जो यूट्यूब का बार कोड है वो वर्क करता है या नहीं तो आपको दिखाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे हमारा ये जो बार कोड है ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है और हमारे यूट्यूब के चैनल के लिंक के साथ जाके ये ओपन होगा तो ये हम इसको करते हैं स्कैन स्कैन हो गया हमारा जो यू है इसने वो भी शो घुमा के इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारे YouTube channel Sami G Hasan पे चला गया आप देख सकते हैं जी फ्रेंड्स तो ये मेरा चैनल है समी जी हसन तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हेल्प मिली है या वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे YouTube channel Sami G S को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो फ्रेंड्स आप इसके बारे में जो भी राय है आप कमेंट लाजमी करें थैंक यू फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़